Salom do'stlar. Siz Dengiz TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan Farhod Mahmudjonov. Bugungi dasturimiz ko'pchilikka yaxshi tanish bo'lgan Yajuj-majujlar haqida bo'ladi. Yajuj-majujni kimligini bilmaydigan odamlarda savol tug'ilib qolishi mumkin. Kim u Yajuj-majuj? Nima u Yajuj-majuj? Ko'pchilikni o'ylashi bo'yicha Yajuj-majuj qiyomat kuni keladigan qavm ekan. Ular haqida Qur'onda ham shunday deyilgan. Ular tog' orqasida berkinishgan. Ular tog'ni buzib har kuni o'zlari uchun yo'l ochishmoqchi bo'lgan edi. Lekin ertasi kuni devor yana tiklanar ekan. Lekin shunday bo'lsa-da, qiyomatga yaqin ular xuddi dengizdek butun dunyoni egallab olishar ekan. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Bu savol ko'pchilik odamlarni, hatto olimlarni ham o'ylantirishga majbur qilmoqda. Qayerda u Yajuj-Majuj? Dunyoning qaysi bir chekkasida? Endi esa men video davomida shu savolga nisbatan ba'zi bir taxminlarni aytib beraman boshladik hozirgi vaqtda butun internetda ham yajuj majujlar haqida turli xil fikrlar yangramoqda yana o'sha savol ular qaysi tog' bag'rida yashashadi shu savolga nisbatan birinchi faktni keltirib o'tmoqchi bo'lsak o'zbekiston hamda qirg'iziston o'rtasidagi tog' tizmalarida yajuj majujlar berkitilgan devor bor ekan Agar sputnik orqali ushbu tog'ni qaraydigan bo'lsak, xuddi o'sha devorni ko'rishimiz mumkin. Mana o'sha devor. Hozirgi vaqtda ham ko'plab olimlar ushbu devorda tadqiqot olib borishmoqda. Ushbu joyda yana bitta savol tug'iladi. Olimlarning Yajuj-Majujlarni izlashdan maqsadi nima? Bu ular uchun qiziqishmi yoki qiyomat kunini tezlashtirishmoqchimi? Qur'oni Karimda ham ular haqida ma'lumotlar bor, lekin ularni qayerda ekanligi ko'rsatilmagan. Faqat ular sharqda, loyiqa bir kul atrofida tog'lar orasida ekanligi aytilgan. Qadim zamonda bir podshoh Iskandar Zulqarnayn yashab o'tgan ekan. Alloh Iskandar Zulqarnaynga butun dunyoni egallab olishi uchun imkoniyat yaratib bergan ekan. Va Iskandar sharqni egallab olish uchun yo'lga otlanadi va yo'lda bir qavmga duch keladi. Shu qavmdagi odamlar yana bir qavm ularga kun bermayotganligi va ulardan himoyalanish uchun Iskandardan katta bir devor qurib berishini so'raydilar. Iskandar ularga temir parchalarini olib kelishni buyuradi va ularni tog' orasiga bosib chiqishni buyuradi va shu paytda temirga dam berishadi. Ustidan mis parchalarini tashlab, eritib baland tug'on qurishadi va shundan beri qiyomat kunigacha ular bu devorni buzib o'tisha olmaydi. Ular har kuni tug'onni buzib, endi uchmoqchi bo'lganida kech tushib qoladi va ular ertaga davom ettiramiz deb ketishadi. lekin ertasi kuni qaytib kelganida tug'on yana to'lib qolaveradi lekin kunlardan bir kuni kech tushib qolgach ular inshaalloh endi ertaga tugatamiz deb ketishadi lekin ertasi kuni ular inshaalloh so'zni ishlatgani uchun tug'onni buzib o'tishadi odamlar esa ularga umuman qarshilik qilolmay tug'onlariga kirib olishadi bu ollohni hiylasi edi ular endi biz yer yuzini egallab bo'ldik endi esa samoni egallashimiz kerak deb bitta nayzani olib samoga uloqtirishadi samodan esa nayza qonga belangan holda qaytib keladi ular endi biz samoni qo'lga oldik deb hayqirishganida Alloh ularga bir bedavo dard yuborib ularni halok qiladi azizlar siz nima deb o'ylaysiz Ularni haqiqatan ham mavjudligiga ishonasizmi biz esa shu joyda video roligimizga yakun yasaymiz videoga nisbatan qandaydir fikringiz bo'lsa kommentariyada yozib qo'ying Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.